ਮੇਜ਼ ਪਲੇਸ ਹਸਪਿਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਪੋਵਲ ਸਟਰੀਟ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਬਲੂਮ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਜ਼ ਪਲੇਸ ਹਸਪਿਸ ਕੋਲ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਹਨ ਦੋ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੰਕ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਮੇਜ਼ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲਾਉਂਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਵਲੀ ਹੋਈ ਬਾਲਕੋਨੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ